Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для взрослых. Это костюм медведя лохматого. А, у нас в интернет-магазине представлено много медведей. А, бурые, белые, лохматые, гладкие и в разной комплектации. Сегодня мы рассмотрим а, лохматого медведя из комбинезона, который состоит вот так вот выглядит в запечатанном Большой, объемный. Давайте посмотрим сам костюмчик. У нас в товаре такая вот шапочка лохматая с длинным ворсом. Мех длинный, такой вот нос у нас, здесь красивые глазки. Вот так вот это выглядит шапочка на резиночке. Подходит на любую голову. Здесь с подкладочкой. Вот такой вот замечательный медведь. Мордочка очень естественно. Комплекты у нас входят еще варежки. Вот такие вот лохматые большие варежки, посмотрите. Так вот это выглядит. Очень красивые, мех яркий, длинный. Вот так вот это выглядит. Такие вот две варежки. И в комплекте у нас комбинезон. Вот такой вот большой комбинезон. Может быть, будет это видно вот так вот. Здесь пузико такое светлое. И длинные рукавчики. Вот так вот выглядят рукавчики. Сзади комбинезон у нас на липучке идет. Липучка расстегивается вот такой вот комбинезон цельный. Вот весь комплект, то есть это комбинезончик лохматый, шапочка и варежки. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте Grand Start.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.